газдын молекуласы кандай кыймылдаарын көрөлү тартипсиз кыймылдагы молекулалар бири бири менен жана идиштин дубалына кагылышат а б дубалы менен кагылышканда молекуланын импульсу өзгөрөт демек молекулага күчтүн ф көбөйтүлгөн дельта т импульсу таасир этүүдө ньютондун үчүнчү закону боюнча молекула тараптан дубалга ушундай эле импульс таасир этет молекулалар идиштин дубалын түртүп жаткандай муну менен газдын басымын түшүндүрсө болот